Доброго дня, вже Доброго дня. Як почуваєте? Добре, добре. Вже здорово. Доброго дня. Бачите, стільки людей до вас не Раді бачите вас. Навзаєм. Бажаю. Як ви? Поправляємось. Молодці. Молодшого сержанта. Дякую за слово. Дякую. Дякую народу України. Дуже дякую. Дякуємо. Чесно Дякую. Дякую. Продовжуйте. Служу народу України. Дякую. Служу українському народу. Дякую за службу. Бажаю здоров'я. Доброго дня. Ну як ви? Ну, Усміхаєтесь, значить, все начебто. Все пучком. Все пучком, так. Найголовніше. Є, але Спеціаліст. Ну, ну, все нормально. Вітаю вас. Дякую вас, Україна. Дякую за Вітаю вас. Дякую. Дякую. Да все нормально. Вітаю. А все нормально не треба. Відпочивайте. Дякую. Да, набирайтесь сил. Потужно. Повертайте наших бійців і не тільки на фронт, а перш за все повертаєте їх до життя і до рідних, близьких, і на фронт. І все це дуже важливо. Дякую вас. Дякую. Дякую вам, пані Миколаївич. Служу українському народу. Дякую. Олександра, вітаю вас. Дякую. Дякую вам. Служу українському народу. Дякую вам. Дякую. Служу українському народу. Дякую. Вітаю. Служу українському народу. Дякую.